Google си е собственост на Агенцията за национална сигурност. Тоталният контрол върху познанието. Човешкият живот няма никакво значение. Вече има значение човешкият ум. Wikileaks е атомната бомба, взривила се в дипломатическата почта. Новото познание